Rynek w Głuchołazach widziany od strony ulicy Wyszyńskiego. Apteka Świętego Łukasza Filmik zrobiony 26 kwietnia 2012 roku druga apteka lipa, która ma już kilkaset lat